Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам, как можно сделать быстро очень скриншот с экрана с помощью вот этой вот программы. А, э, для этого вы копируете вот эту ссылочку, которая будет у вас под этим видео. Вы ее копируете и вставляете в новое окошко браузера «Вставить» нажимаете на э, синенькую строчку, у вас открывается вот такая вот программка. Вы нажимаете э, «Скачать для Windows». Я не буду нажимать, она у меня уже скачанная. То есть, когда вы ее скачаете, она у вас установится э, и появится вот здесь, вот, будет как бы в скрытых настройках вот такой вот перышко появляется, точно такой же, как здесь. И вы можете этой программкой Э, делать скриншоты. Например, как это, как это выглядит? Вот вы нажимаете на это перышко прямо здесь, у вас экран затемняется, потом вы зажимаете левой кнопкой мышки, вот эту стрелочку я веду, пока нигде ничего не зажимаю. Но как только я нажала на левую кнопку мышки, у меня появляется рамка, которую я могу установить так, как мне нужно. Могу маленький сделать скриншот, могу вот такой длинненький сделать скриншот, могу сделать так, как мне нужно. Я все это делаю с зажатой левой кнопкой мыши. Вот, например, я э, решила сделать, вот мне нужен вот такой скриншот, вот, вот такой маленький скриншот. И э, я отпускаю левые кнопки мыши. Все, я, мне достаточно, мне вот такая вот нужна рамка. Я, появляется вот два таких, э, две таких, два столбика, один горизонтальный, один вертикальный. Что здесь есть? Вот внизу это способы сохранения. Вот это загрузить э, в виде ссылки. Вот это просто сохранить на свой компьютер в любую папочку. Я вам сейчас покажу оба способа. Но, пере, но прежде чем сохранять, здесь мы нажимаем на крестик, если мы решили, что скриншот выбран неудачно, и нам такой скриншот совершенно не нужен. Что мы делаем? Здесь есть карандашик. Например, вот мы жмем на карандашик – нажимаем на него левой кнопкой мышки, один раз зажимаем, цвет у нас стоит красный. И вот этот карандашик сейчас будет писать, будет писать, э, так, простите, вот, появляется точечка, и он пишет красным, видите? Написал. Э, что можно еще сделать? Вот эта линия, то же самое, она засветилась синеньким, красненьким, красненький цвет – мы подчеркиваем что-то. Линия будет идеально ровной, как бы вы ее ни направили, либо так, либо так. То есть линия будет вот идеально ровная. А, здесь э, квадратик. Что нам нужно, например, в квадратик выделить? Ну, например, вот сейчас слово «самый» мы выделим в квадратик. Раз. Вот так вот сделали, отпустили, квадратик появился. Стрелочка. Очень часто нужны стрелочки, чтобы показать, на что обратить внимание человеку. То есть мы делаем стрелочку с помощью вот этого вот, ну, все просто, стрелочка. И что я еще не показала? А, буква Т. Буква Т – это если нам нужно написать какой-то текст. Текст, там, здесь текст, вот здесь текст. Мы пишем тексты таким образом. А, что Стрелочка есть еще вот такая вот обратный ход. Это то, что наши последние действия будут убираться. Видите, текст появился, и вот он убрался. Ну, давайте для наглядности я повторю текст э, и напишу э, скриншот. Так, еще раз нажмем на текст, нажмем сюда. Вот появилась рамочка. И я пишу, значит, э, по-русски напишу скрин, скриншот. Шот. Так, скриншот. Все, вот так мы оставляем. И теперь нам нужно это сохранить. То есть что мы делаем, как мы сохраняем. А, Еще раз я вам повторюсь, что мы сохраняем либо нажимая на самую крайнюю левую, вот так вот сохраняем. У нас появляется вот такое окошко внизу, мы ждем, ждем, когда появится слово «копировать». Мы это копируем и можем отправить абсолютно любому человеку или себе куда-то. Э, ну, например, мы отправляем этот скриншот своему другу. Вот есть у меня тут друг, сейчас какой-нибудь выберем, какого-нибудь друга. Вот, Людмиле отправим. Отправим скриншот. Но я ей отправлять не буду, она может не понять, зачем мы ей это отправили. Вот. Таким образом, либо точно так же делаем скриншот, нажимаем опять на этот вот, э, на это перышко, опять делаем какую-то какие-то действия с этим скриншотом, то есть пишем что-нибудь такое красивенькое э, или некрасивенькое, и нажимаем уже вот на эту «Сохранить», на «Сохранить», и у нас открывается папка для сохранения скриншота. То есть, пожалуйста, мы его можем здесь назвать как-то иначе. Там скриншот, например, учебный, да, э, э, учебный, учебный, я вот его потом удалю. Вот, напишу «Сохранить», и вот он у меня в папочке уже <clears throat> появляется опять э, компьютер, локальный диск C. Так, где он у меня сохранился? Манюэль где-то у меня сохранился. Так, здесь что ли? Скриншот учебный. Вот, он у нас учебный. Вот, я его из папочки могу достать и уже расположить э, там, где нужно мне будет его куда отправить. Если, например, я делаю презентацию, и мне нужно это использовать для презентации – вот таким вот образом работает программа э, «Скриншот». Э, как еще можно э, вызвать эту программу у себя на компьютере, когда она у вас установлена? Вот здесь написано, когда мы нажимаем, нажмите кнопку «Print Screen» на своем компьютере. Как она называется? Вот прям я сейчас <clears throat> Вам ее тоже расположу название под видео, чтобы вы понимали, где ее найти. Ее надо найти э, на верхней панели. Она практически есть на всех клавиатурах. Эта кнопка находится, повторюсь, на клавиатуре. Э, мы ее нажимаем. Я вот сейчас не нажимаю ничего здесь. Вот видите, моя мышка вот здесь. Вот я нажимаю кнопочку на клавиатуре. У меня получается все то же самое. То есть вы можете и так, и так делать на ваш выбор как э, э, выйти из, э, из, этой, из э, процесса делания скриншота. То есть, если вам что-то не понравилось, вы можете выйти, вот на, нажав на этот крестик, или вы можете выйти, нажав на клавиатуре на кнопку Exit. Я тоже ее напишу. Она находится в левом верхнем углу у всех компьютеров абсолютно. Я на нее нажимаю и тоже выхожу из этой программы. Все, вот такая простая программка, которая позволит вам а, использовать э, ее для того, чтобы вы могли отправить любую картинку со своего экрана своим партнерам, своим друзьям, э, ну, кому угодно. То есть еще раз, сейчас я вам сделаю, еще раз покажу, как это работает. Напишу вот такое вам послание. Вот, зажимаю левой кнопкой мыши и пишу. Удачи! Вот, и отправляю вам этот скриншот. До новых встреч! По всем вопросам по этому видео вы можете обращаться ко мне в Skype, вы можете приходить на наши конференции и задавать вопросы в прямом эфире. До встреч. До свидания.